Aí vem o desafiante. Saudação internauta, seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. O desafiante de hoje é Vinícius Moura. Eu vou jogar de Chun-Li e meu adversário escolheu o Rio. Então se liga que a luta já começou. e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vai, chuta, chuta, chuta! Volta aqui, miserável! Opa, tonteou! Ah, perdi uma oportunidade incrível! Hadouken! Hadouken! Opa! Ainda salvei o round. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, chuta ele, chuta ele. Ah, não, passou direto. Ah! You win. Ah, isso não vai ficar assim, não. Vamos lá, vamos para mais uma luta. Round one, fight. Vamos lá, chuta ele. desgraçado! Ah não, tonteou! Vai, vai, vai, vai! Sai, sai, sai, sai! Vai, chuta, chuta! Droga! Se você quiser jogar também, é só acessar o link que está aqui logo abaixo do vídeo na descrição e também fixado aqui no primeiro comentário. Acessando nosso Discord, você não só ficará por dentro de tudo que acontece no canal, como também poderá me chamar para jogar. you win. Próxima luta. Round one. Fight. Hadouken. Hadouken. Hadouken. Dá Hadouken perto da... Não leva chutão na cara. não, não, não! Ah não, a rasteira do satanás! Sai, desgraçado! Ah, maldito! Foca nele! Hadouken Ryu! Isso! You win! Round Não, odeio quando falha o Kikoken! odeio quando falha o antiaéreo. Ah! Ah, ele venceu mais uma. Ah, tá acirrado, hein? Vamos lá. Próxima luta. Round one, fight! Pra cima dele! Opa! Ah, Hadouken maldito! Isso! You win! Round Arrebenta ele! Isso, prende ele no canto! Maldita rasteira! Vai, desistir jamais! Vamos! Agora! Beleza! Ah, largou a defesa! E vamos para mais uma luta! Round 1, fight! chuta, chuta, chuta, chuta! Ah, maldito! You win round two. Ah, maldito Hadouken! Hadouken, Ryu! Hadouken! Hadouken! Hadouken! K.O. Que beleza! Chun-Li passou por cima do Hadouken! E acertou Ryu em cheio! Vamos lá! Ele venceu de novo. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então, não esqueça do like. Sua avaliação é muito importante. Vamos, vamos, vamos. Toca no canto. Dá Hadouken, Ryu. Isso. <laughs> ah, moleque. Isso, prende ele no canto. Adolfem! Adolfem! Adolfem! Adolfem! Adolfem! O quê? <laughs> Double KO! Final round! Foi! Vamos lá, vamos decidir essa parada! Vai, chuta, chuta, chuta, chuta! E agora a saideira, hein? Vamos lá! Round one, fight! Yeah, yeah. Não! Isso! Isso, prende ele no carro. canto! Round! Facada com o Oi! Hadouken! Hadouken! Opa, tonteou! Ah, moleque, é isso aí! obrigado por ter acompanhado até aqui. Obrigado pela participação. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!